Eh, eh, no patiu pel temps perquè estic acostumat, estic en el grup mixt i eh, no puc parlar més enllà de 3 minuts, que és el temps habitual, i quan vaig tindre el dia un discurs de 7 minuts doncs em semblava que estava en xauxa. Bé, eh, primer que res presentar-me, soc eh, Joan Maldoví, soc de Compromís, ECO, eh, diputat, perquè així va, ho, vam, vam pactar allà a València, soc diputat per València, soc també eh, regidor d'un poble, de Sueca, he sigut alcalde també del meu poble, i bueno, porta, eh, en fi, el verí, el verí de la política des que era molt, molt jovenet. Eh, soc un ciutadà normal i corrent que transitoriament eh, està ara en la política i em considero una persona absolutament normal, corrent i que estic eh, de diputat per accident. jo me n'anava, jo soc professor d'educació física, eh, ja havia sigut alcalde, no ho vaig ser en aquesta legislatura, m'havia comprat dies xandals per tornar a l'escola, i van vindre les eleccions, bueno, i, i, i inexplicablement vam treure un diputat perquè no se l'esperava ningú ni les enquestes més agosarades. I per tant, doncs, bueno, intenta fer bé també com ser la meva feina, i ara ja lliguen l'experiència. I intenta aprendre o intente eh, ser útil a la gent que, que m'ha votat. Entonces, en un dia, en, una, en un debat, jo crec que eh, els polítics eh, és important que donem la cara, és important que puguem tindre aquests eh, debats en, en, en la gent, és important que retem comptes a, a la gent i per això jo, eh, amb independència de la gent que siguem, sempre que puc i m'ho demanen, intente, intente vindre, tot i tindre una agenda, això que es diu de l'agenda, però bueno, jo sóc un únic diputat i per tant ahir vaig tindre un acte benicàssim i estava esperant tinc un altre a, a l'altre extrem de, del meu país que és llarg com una llonganissa. Eh, i en un debat que teníem a, a, a una associació de veïns organitzat per ECO, que era Pregunta-li a Valdoví, es retransmitia per streaming eh, i la gent em podia fer preguntes o bé des del públic o bé via, via internet, va aparèixer esta persona i amb tota, jo ho dic, amb tota la insolència simpàtica de la joventut, em va fer una proposta i em va dir, usted, no va parlar de, de usted, usted seria capaz de, eh, cedir, de ceder su escaño a, a, los ciudadanos i jo, sense pensar-ho massa i sense calibrar les conseqüències, vaig dir a la setmana que ve que la setmana que ve es debatia per primera vegada la LOMCE al Parlament i li vaig dir, podem aprofitar ja per a la setmana que ve fer la primera experiència. Evidentment, ell, quan li vaig dir això, el seu company, que és molt més assenyat que ell, va dir, piano, piano, que esto eh, la primera vez que se haga se tiene que hacer, se tiene que intentar hacer bien. Bueno, allò era el mes de juny o finals de juny o principis de juliol i vam decidir que arrencaríem amb una llei que fora emblemàtica. S'estava debatent en comissió la llei de la transparència i pensàvem que era una, una llei emblemàtica per tal de eh, començar aquesta mm, experiència. Eh, ells començaren a treballar perquè són els que havien de desenvolupar la, la ferramenta per tal de, de portar-la a terme. Passa l'estiu, l'estiu doncs bé, ja ho sabem tots, ens relaxem, vivim eh, d'una altra manera, i a finals d'agost eh, jo els dic, m'acaben d'enviar l'ordre del dia de la setmana vinent i el dijous, això era un dijous, jo dic, el dijous es debat la llei de la transparència, sense avisar, nosaltres pensàvem que es debatria en el mes d'octubre i no va ser la primera setmana de setembre. Amb la qual cosa, eh, es podeu imaginar, eh, allò, estàvem en, en bolquers, eh, en bolquers perquè ells es posaren a treballar, es posaren a treballar també la gent de compromís a, a València. Bé, eh, aleshores es posarem a treballar eh, d'una manera, jo ho dic, i això encara li dona, diríem, per a mi va ser més simpàtica, la, la iniciativa va ser artesanal completament. Jo havia de gravar un vídeo que l'havia de gravar en castellà i en, i en valencià per tal de que es pogués fer en, en, a València, però també a la resta de l'Estat, i el vaig gravar baix d'una figuera en una escala de collir les figues eh, jo soles en l'aigua. Vull dir que va ser molt artesanal i ells estaven treballant el que no està escrit. Vam despegar, vam despegar, eh, aconseguirem despegar, en, ell ja contarà tots els entrebans tècnics que, que van tindre, i van despegar. Això ho hem repetit una altra vegada, ho hem repetit en la llei de la transparència i farem la segona experiència en la, en la llei de reforma del sector elèctric, que és justament una llei paradigmàtica d'allò que dius tu, on el mercat dicta exactament quines són eh, les lleis a la política. Bé, l'experiència, mm, jo, jo dic, és una experiència bonica, preciosa, eh, jo em vaig comprometre a votar allò que la gent em diguera, en el cas de la llei de la transparència, eren les esmenes a la llei de la transparència les vam dividir en set blocs, doncs, eh, la transparència com a, com a dret fonamental, la regulació dels lobbies, el dret, a, eh, el, silenci, el silenci administratiu eh, negatiu, en definitiva, set blocs. I la gent va votar. I en el cas de la llei de reforma del sector elèctric, com era l'esmena a la totalitat, la gent votava, era més fàcil, era sí o no, i bueno, jo he vist avantatges i he vist, i he vist també, eh, en fi, un resultat que potser no, no, no siga tan bo. Els avantatges. Jo conto l'experiència, a mi m'agrada contar-la, soc mestre i m'agrada contar l'experiència des del punt de vista de, de coses pràctiques. Les meves filles són les més eh, entusiastes admiradores, en tinc tres, però al mateix temps també són les més aferrissades de tractores i quan te pegue un mal pas sempre en diuen pare, per ahir no, no, no es va. Les meves filles normalment s'enteren que vota son pare per, perquè ells a, a, a la pàgina del Facebook, perquè facin Twitter o perquè, en fi, o perquè ho diguem o comenten a casa. Amb la llei de la transparència i a la llei del sector elèctric, de les tres filles que tinc, dos filles van fer una de les coses que tu també has anomenat, Marc elles haurem pogut votar o no votar, però a la pàgina la vam dotar hòstia la vam dotar d'informació i per tant, com a mínim, les meves filles quan votaven, i suposa que tota la gent que va accedir, com a mínim la gent es va informar, van llegir i després d'haver llegit allò que proposàvem i allò que deien, va premer el botó i va decidir en un sentit o en un altre tant en un cas com en l'altre. Afortunadament, la immensa majoria de la gent, gràcies als controls que Eduardo i el seu soci van posar, la immensa majoria de la gent eh, va votar en el mateix sentit que creiem des de Compromís i des d'Eco, perquè hauria sigut una feinata que haveren entrat trolls a, a punta pala i haver hagut de votar alguna cosa amb la qual no, és, no hi estàvem d'acord. Però bé, els resultats de la primera votació doncs, van ser en un 90, 94, 95, 92, 91, a favor i quan decidirem si amb tots els ets i els ulls que tenia la llei de la, de la transparència la volíem o no la volíem, ahir és on va baixar més. És a dir, hi hagué gent que dia ens estimem més que hi hagi una llei de transparència, encara que siga coixa i recoixa i vaja en crosses, que no tindrem cap. I una majoria de gent, que fou el 75%, va dir no, aquesta no és la llei que estàvem esperant i per tant no anem a votar-la a favor. Bé, com a experiència, van entrar eh, 2.300 persones en la, primera, en la primera consulta i 2.000 en la segona. I és l'aspecte que jo trobo eh, negatiu. És a dir, tenint en compte que els eh, militants d'ECO, de, els militants de Compromís, que va ser la primera experiència, i en la segona, tota la gent que està al voltant de la plataforma per un, nou model energètic, en som, evidentment, molts més que 2.000, els resultats en, a mi em, van pareixer en els dos casos, tot i que eh, no ho vaig manifestar al cine, però en els dos casos em van aparèixer uns resultats una miqueta les balances diguem xicotets, eh? xicotets i diríem un, un, un adjectiu amable. Vull dir, que quan li hem donat una eina a, a, a la gent per tal de que poguera entrar, estiguem fent molta publicitat, potser no ha entrat la gent que nosaltres esperàvem que haver entrat. No obstant això, eh, jo dic que, que és un camí que hem obert, que hem obert no hem inventat evidentment la pólvora, però sí que hem demostrat que hi ha altres maneres de participar, que hi ha altres maneres d'implicar. I des del punt de vista de que jo ho veig en, en gent jove, que pot ser és la que més lluny està dels polítics, com jo, que estem allà en el Parlament, doncs pot ser, això era una manera de eh, posar un pont, d'intentar que la gent s'acostara a la gent que estem allà intentant fer la feina, ja dic, eh, el millor que sabem, però que la gent també s'implicara i se, es corresponsabilitzara. Per tant, jo crec que l'experiència des d'aquest punt de vista ha estat molt positiva, l'hem repetit una vegada i suposa que si no es cansen la repetirem més vegades i per tant, eh, vull dir, com a diputat, pues, eh, orgullós d'haver col·laborat eh, en una gent com esta, que m'ha ensenyat a que n'hi ha altres maneres de participar i no només les que estem acostumats de, de manera tradicional. Ja dic, obrim un camí, obrim un camí que, mm, que es pot explorar i des del punt de vista de, de, de la repercussió allí en el, en el Parlament, només eh, dos apunts o dos anècdotes. Eh, ningú partit ho va criticar, amb la qual cosa vol dir que no anàvem massa tingots. Jo tenia unes ganes, en el País Valencià portàvem vora tres mesos sense ploure, i vora ploure per mi és un goig, és una benedicció. I està tornant Eh, eh, vull dir, ningú partit va mal parlar de la iniciativa, la iniciativa en el seu moment va tindre repercussió, es van fer resò ràdios, eh, diríem, generalistes, teles generalistes, abús, eh, abús diaris, fins i tot l'experiència va ser en un diari com The Guardian i en un altre diari hebreu, vull dir que és una iniciativa que va traspassar fronteres i per tal ens sentim eh, molt satisfets. I no me'n recordo la segona cosa, jo me'n recordo. Ah, sí, la segona era eh, un diputat del PSOE se'n va costar y en Badir. Valdoví, eh, ayer estaba hablando con mi hijo y mi hijo me dijo, papá, ese es el camino. Pues bueno, yo venir de un diputat de, del PSOE, pues me va, me, va, me va agradar esa resposta. Després estic obert a les preguntes sense plasma eh, que vulgueu. Gràcies. Bueno, jo, jo al·lucino, no? En tota la meva història professional com a moderador, que he fet bastant a la universitat i així, és la primera vegada que em paren 15 minuts abans del temps. No? Vull dir, jo vull ser moderador de diputats. Bueno, a veure, no, jo, bueno, obrim la, la tanda de preguntes, allà n'hi ha una, jo també m'apunto. Bueno, dos, tres, quatre, de moment, més quatre i jo, som cinc, vale. Dóna temps perquè tenim 15 minuts, o sigui, perfecte. Endavant. Hi ha, hi ha un... Sí, hi ha un micro? que la repiten, per favor. Ah, bueno. Eh... Si algú vol venir aquí a fer-la, també es pot venir. Eh... A ver, yo tenía una pregunta precisamente porque me he quedado en una de las, en una de las frases que has dicho, ¿no? como compromis, vosotros teníais una posición que yo no sé si estaba en el programa electoral o no lo estaba, ¿vale? Esta es una de las primeras preguntas, pero, mm, eh, y esto también es para, para el compañero Eduardo, eh, vosotros os presentáis con un programa, ¿vale? Por ejemplo, en el cual se dice algo tal, si luego votáramos todos y saliera contrario a esa decisión del programa, eh, ¿no creéis que a lo mejor predominaría lo que la gente os ha votado o lo que en ese momento la gente vota en Internet, ¿no? Y quizá cuando cuando entres en una dicotomía como esta, que puede llegar a pasar, ¿qué? ¿Me explicas la pregunta? ¿O no No, no, no Bueno, la dicotomía, eh, la, la dicotomía se produjo. Eh, hubo tensiones en, eh, mi partido, sobre todo de gente más mayor, eh, hay gente joven que es muy mayor y hay gente mayor que es muy joven, pero hay gente mayor que es muy mayor. Eh, y justamente eh, me llegaron pocas críticas porque justamente hubo gente que me dijo, bueno, pues ya no hace falta, ya no, ya no hace falta que ni vayas tú allí porque simplemente con apretar un botón, ¿para qué nos presentamos nosotros? Efectivamente es una dicotomía importante eh, pero vamos, eh, si queríamos que la herramienta o que la experiencia fuera realmente eh, arriesgada, arriesgada en el sentido de, de, arriesgar, yo creo que en política es importante arriesgar, explorar nuevos caminos. Si queríamos que la experiencia fuera arriesgada, justamente teníamos que coger el compromiso de que llevábamos la experiencia hasta el final. Y en ese sentido, corrimos el riesgo de que hubiera podido pasar. Extremamos las precauciones y en ese sentido Eduardo y, y David eh, sí que fueron eh, extremadamente precavidos a la hora de que no se colara gente a la, hora de votar. Y ese puede ser que justamente haya sido uno de los, eh, de los inconvenientes a la hora de, que haya votado poca gente. Pero claro, por contra, eh, también hicimos que fuera muy serio, hasta el extremo que ya contará una anécdota, eh, la contarás, ¿no? La anécdota de, este de Subirás, ¿no? Creo que era... Ah, eh, sí. contarás, él contará una anécdota hasta el extremo de que no se pudiera colar ni trolls ni gente que quisiera desvirtuar la iniciativa. Eh, sí que por supuesto nosotros teníamos una postura, nosotros habíamos hecho unas enmiendas a esa ley en un sentido, eh, nosotros defendíamos, eh, por ejemplo, que el derecho a la información fuera un derecho fundamental, que se regularan los lobbies, que no hubiera silencio administrativo negativo, pero vamos, si queríamos abrir esta experiencia había que arriesgar y nos arriesgamos y afortunadamente yo respiré. A las 12 de la noche de la ley se votaba... Ah, el jueves a primera hora y a las 12 de la noche, 12 y pico, me dieron los resultados y yo respiré, porque imagínate el, el, paperot de, tener que apretar un, botón que, sí a, esa ley. ¿eh? Entonces, es una primera experiencia, es un camino que se abre. Eh, hay, eh, como ha dicho Marc, innumerables riesgos, pero yo creo que hay que arriesgar y hay que seguir eh, apostando por, por, estas experiencias. ¿Vale? Pero no aplaudir, em. Sí? Vale, ¿soy el Juli Bau. Perdona, hola, buenos días. Mi nombre es Vicky Andérica. trabajo en Access Info Europe y luego hablaré un poco de, bueno, de la ley de transparencia y de modelos de transparencia. Y bueno, lo primero decir que a mí la iniciativa eh, Congreso Transparente evidentemente me encantó, no solo por la parte participativa, sino por el contenido, que era la ley de transparencia, algo a lo que yo me dedico. Y la pregunta es, em, claro, yo participé y, cuando leí la información, que yo conozco muy bien, porque evidentemente eh, conozco las leyes de transparencia, a mí me pareció que la forma en que estaba descrito eh, todo llamaba a votar lo que yo también quería votar, que era que hubiera una ley de transparencia que fuera un derecho fundamental, que se regularan los lobbies de una forma tal. Entonces, eh, el lenguaje es lo que me interesaba, ¿no? Realmente creo que el lenguaje llamaba a votar lo que nosotros queríamos votar. Entonces, eh, la pregunta es, ¿este tipo de votaciones en este caso se hacen para informar? En este caso, yo estaba a favor de lo que se decía, pero sí me parecía que era tendencioso en el sentido de que te llamaba a votar que sí. Yo tengo un montón de argumentos, conozco los argumentos en contra de algunas de las propuestas que hicimos y no se reflejaban ahí todos o, prácticamente, ¿no? Entonces, es más eso, ¿no? El cómo podemos plantear medidas de participación em, utilizando un lenguaje que sea neutro, si se puede o no, o si en el caso de eco-compromiso la intención también era un poco decir, bueno, yo voy a transmitir mi posición, ¿no? Voy a explicar cuál es mi posición. Esa era un poco la pregunta, gracias. Bueno, inevitablemente, eh, inevitablemente cuando se hace una cosa de esa, además era la primera, mm, se lo ocurrió Reyes Montiel de, de Madrid, se lo ocurrió, eh, eh, era solo porque intentó agrupar todas las enmiendas que básicamente casi todas las enmiendas de los, demás grupos iban en el mismo sentido, casi todas, y las intentó agrupar allí. Eh, inevitablemente, yo creo que allí sí que se coló nuestra posición, porque entre otras cosas también queríamos que la gente votara lo que nosotros queríamos. Yo creo que en la segunda experiencia, en la segunda experiencia que era la ley de reforma del sector eléctrico, que era una ley, es una ley mucho más... Eh, complicada, yo creo que, ellos quieren a, más a más que, sea muy complicada. Yo creo que ahí sí que se intentó más informar, eh, pero claro, desde nuestro punto de vista, eh, nosotros hacemos la, y nosotros entendemos que con esta ley se iba a provocar estas cosas. Yo aprendo todos los días, yo no tengo la solución ni la vara mágica. Yo entiendo que... Eh, si hemos conseguido con estas dos experiencias que mucha gente, porque entraron creo que 30.000, ¿no? Entraron un montón de gente, 30.000 o algo parecido. Sobre 30.000 personas se entraron. Si de las 30.000, 15, 20.000 personas se informaron, yo creo que ya hicimos una buena faena. Y luego con eso no sé qué contestarte, ¿eh? porque claro, evidentemente tú quieres eh, pues, tú imagínate la tesitura que me ha planteado, que yo tuviera que votar en contra de que la ley de la transparencia no fuera un derecho fundamental. Evidentemente tú intentas también aportar tu punto de vista. Eh, en el momento en que no sea una iniciativa de compromiso seco y pueda ser una iniciativa a lo mejor eh, más neutra, podrá ser también el lenguaje mucho más neutro, entiendo. Pero le veo poca eh, ganas a al partido que gobierna le veo muy pocas ganas. De hecho, por ejemplo, y lo estábamos comentando antes, en el, caso de la tasa Tobin, que estuvimos el jueves allí, yo creo que es una cosa de sentido común que puede entender cualquier persona, que es una cosa absolutamente de trellat, que digan los valencianos. Eh, por la tarde estaban desvirtuando estos que se han salido ahí con un gorrito, con la plumita, eh, quiero decirte que pocas ganas. No sé cuál será la solución, pero vamos, eh, yo creo que eh, hay que seguir apostando, hay que seguir abriendo y lo que sería importante es que también otras fuerzas eh, continuaran por, por, este camino. No sé si te he contestado, pero lo he intentado. Vale, intentad ser cortos en las preguntas y las respuestas. Yo, casi, casi eh, dejaría que Eduardo <laughs> hiciera la suya porque él y yo somos complementarios. Y entonces, las preguntas que me hagan a mí también, yo creo que, que, participo porque eh, todo es ser tan joven, eh, este es uno de los responsables de que esta experiencia se hiciera. Yo tengo mucho interés en que... Los culpables. De que lo oigáis. ¿No? Messi? hombre, había cuatro preguntas, ¿no? Es que serán complementarias, las podemos contestar bueno, los Sí, lo podemos contestar. A Sí. Ella es el moderador. Yo soy el moderador. <laughs> Rápido, ¿eh? No sé quién, quién ha pedido. El Juli, por ejemplo, estaba. Un minut, eh, com molt. Jo, me, jo sé. Igualment la podeu contestar després, eh? perquè és una, té que veure bastant amb la tecnologia. La primera pregunta, que no, no m'ha quedat clar si tothom podia votar o només podien votar els, les persones de compromís? Tothom, tothom. O... Oh. Es va obrir per a tots. I després entenc que estava obert a tota la població d'Espanya, d'alguna forma, llavors. I llavors l'última dubte és, eh, diu que va entrar un número de gent, un número de gent no va fer la conversió, o sigui, només es va informar i no va votar, i, i heu fet dues experiències. La meva dubte és com heu fet tot el màrqueting o sigui, no és tan fàcil, jo crec que no és tan fàcil fer una iniciativa, llançar-la a internet i que la gent s'apunti. Eh? Treus, treus una, una política de les xarxes socials i, i costa molt això. Eh, quin és el màrqueting que heu fet? No només dos notes de premsa, no sé, per, per incrementar aquesta captació, per de segona forma fer una conversió més alta, que no la conversió de, no sé què heu dit, de 300.000 a a 6.000 o no sé quants, i què heu fet després per la fidelització. Si només feu iniciatives de tant en tant, no fidelitzareu la gent. No sé com ho esteu fent. Contesta tu, si yo tampoco sé muy bien mucho de marketing. Vale. <laughs> Eh, yo de marketing sé, sé el que sé. Eh, la primera experiencia, intent, intentem pues, eh, els mitjans habituals, llançar-la per les xarxes socials, evidentment en, tot el, en tots els nostres grups, tant d'Eco com de Compromís, i estem pues, una setmana llançant, convidant a votar, twitters, facebooks... Eh, intentem també eh, arribar als mitjans tradicionals i els mitjans tradicionals són escèptics una mica fins que un diari com el Diario mostrava una nota i a partir d'ahir mostrava el país, mostraven altres mitjans i a partir de que es fa l'experiència ve la 1, ve la 2, ve la sexta, en definitiva, intentem eh, maximitzar-ho. Eh, posar una experiència d'aquest tipus no és fàcil perquè suposa tota una feina d'ells darrere perquè entre altres coses tenien que validar, i això ho explicarà ell després, tenien que validar els carnets, és una experiència i contem amb les mans que contem i intentem, intentem fer la segona en una llei que també es preste a que puga haver discussió com era la llei de reforma elèctrica. Evidentment, totes les setmanes no la podem fer perquè els mitjans que tenim són els mitjans que tenim. Vull dir, eh, nosaltres som com vosaltres, vull dir, artesanals, eh? i fem el que podem, com cada manes, que diuen en el meu poble. Eh, per tant, intentem que aquesta iniciativa tinga a veure en lleis que, tinc, que, que puguen cridar i que puguen eh, eh, incidir. Pensàvem que la llei del sector elèctric era també una llei que valia la pena eh, treballar-la i que podia cridar molta gent. I al final doncs, bueno, doncs va entrar qui va entrar i va votar qui va votar. I ell explicarà mm, per què eh, és més complicat. Luego lo expliques tu. Mm-hmm. Vale, que si no, yo... Sí, Kika... La... Pablo, eh, lo dejamos. Pues, qui, qui quedava per demanar paraula que realment que es és imprescindible fer-ho ara, no sigui més tècnic, i perquè estem esgotant el temps ja. Sí, sí, sí. sí. Una pregunta, ¿no teníeu por d'un vuelco? Eso explica. Sí. Eh, hombre, teníamos la, eh, la, posibilidad de que entrase un montón de gente de, yo qué sé, del PP o que se automatizase algún tipo de herramienta para, para que entren eh, se, registren votos que son falsos, eh, todo eso son pues mm, problemas que, a los cuales nos queríamos también enfrentar para ver qué, podía pasar. O sea, es lo que decía él, hay que atreverse y ver qué, puede pasar y, establecimos una serie de medidas de seguridad, que ahora, contaré, <laughs> para que, para que eso no pasase. Básicamente lo más importante era la autenticación, cómo saber que una persona, o sea, quien dice ser una persona eh, es una persona que es una, mm, un, español, que es mayor de edad, que, no ha votado antes, etc. ¿no? Esto es la, el problema de la autenticación. Y confiar, hay que confiar en el voto y para que la gente pueda confiar, pues hay que establecer medidas de seguridad que la comunidad